Chau amichis de Fisi Más da Pablo. Para el giorno de hoy, 5 ejercicios para alimentar el abdomen espartaco. Con estos 5 ejercicios, yo lo voy a repetir dos vueltas, te van a ayudar a mantener el abdomen duro, bien definido. No dimenticar que una sana y correcta alimentaciones fundamentales si tú no sabes qué cosa manjar, acércate a una persona profesionista a un nutricionista aunque quieras a tu médico que te dé una orientación, así vas a lograr tus objetivos. con Estos pues ejercicios yo lo repito dos vueltas tú a casa lo repites 3, 4, aunque 5 volte. He portado la corda. Si tú no hay la corda, puedes, puedes hacer el jumping jack, así reemplaza la corda. Pausa, vamos a elaborar 30 segundos de laboro con 10 segundos de rico pero 5 ejercicios espartaco. Ok, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, no se pierde tiempo. Saltamos la corda, tú fallas el jumping ya. Tú fallas el jumping ya. Salta la corda como tú voy. continua, continua. <laughs> ok, ok, ok. Vamos con el atomi. Atomi. Atomi. Mountain, Mountain climber. Abdomen espartaco, tú me lo repites. 2, 3, 4 voltios, De cuore Pablo.